ходила, наблюдала. И в душе э, радовалась, что люди хоть где-то найдут себе занимался сатирой на православную церковь, на самом деле всегда был человек. А мне вот казалось, что мы там жили. Я еще ходила в школу-интернат вечерами. Полы там мыла. А тут еще белые, да и такие пушистые. И вот дядька. Честное слово, сэр. Ну ладно, мне все равно. Жизнь проходит, надо что-то делать. А если я умею, то это... Гриф Рюпеля – лишь одно из многих удивительных существ, поднимающихся в воздух, Показать чтобы выжить. Thank you.